mira'm a mi una altra vegada. Doncs pues avui, aquí, en el canal, venim a veure a una altra, a una altra banda juvenil. La banda municipal d'Alcanar, que van de blau, eh? De blau. Abrázame, que todo mi mundo eres tú. estan assajant. Va, <laughs> ah? a veure, tres notes, tres, una, dos, tres. Però és que això té una tècnica, si fas així no t'entraran. No, com t'has d'entrar? Mira, aquest tres, dos, voles. Eh. I... joventut, a la immensa joventut... Sí, claro. Quants anys tens? 15? Com li diuen a vostè? A mi diuen Pasqual. És el director de l'escola o de la banda juvenil? De la banda municipal del canal i... I de la juvenil o de l'escola? La juvenil de l'escola de la banda municipal. Molt bé. Guanyes és la primera vegada que participareu? No, nosaltres pues, no tinc la memòria, però crec que fa que anem en posta pues, deu fer almenys 15 anys, que van sempre. Molt bé. No feia mai cap any. Ostres, meravellós. Ah, per què era especial? el centenari de la fila. Faré 7 anys. Quina fila? Aquesta és bona. La, la primera Quina fila. fila. Enguany és el centenari de la Unió Filarmònica d'Amposta. Ah, molt bé. Hòstia, 100 anys. 100 anys. Pues nosaltres, la banda municipal, l'any 2019 farem el 175 aniversari. Som la banda més, més antiga, antiga de les Terres de l'Ebre, no? No, no, de tota Catalunya. De tota Catalunya? Del món mundial. Sí.